大家好，今天我们来讨论第十八个技巧，带着爱来看一个课题。这段经文说，带着爱来看一个课题，带着爱是重点，不用区分是一个课题或是一个人，不需要，因为当我们带着爱来看，任何东西都会变成一个人，那个看。 就能够改变那个看，就能够对变。我们或许曾经观察过，或是不曾观察过。当我们在开某一辆车子，比方说一辆 B M W 的车子，有千千万万 B M W 车子看起来都完全相似，但是我们自己的车子，如果我们爱上它，它就变成独一无二的。 它就变成一个人，它无法被取代，因为在你们之间已经产生了一个关系。现在我们觉得这辆车子是一个人，如果有某些东西不对劲，有一些声音，我们就会感觉到它。车子是很有脾气的，我们知道我们自己车子的脾气。 有时候他感感觉起来很好，有时候他感觉起来很差。那辆车子会渐渐变成一个人，为什么？如果有一个爱的关系，任何东西都会变成一个人；如果有一个欲望的关系，那么就连一个人就会变成是一样东西。这就是我们人类所能够做的最没有人尽的行为之一，是一个人。 变成一样东西，所以我们应该要怎么做？当我们带着爱来看，我们要怎么做？第一件事情，忘掉我们自己，完全忘掉我们自己，看着一朵花，完全忘掉我们自己，让那朵花存在，我们变成完全不在，感觉那朵花有一种很深的爱。 将会从我们的意识流向那朵花，让我们的意识只充满了一个思想：如何帮助这朵花开得更好，变得更美丽，变得更喜乐。我们是否能够做什么是不重要的，它是无关的。那个我们能做什么的感觉，那个痛，那个我们能做什么来使这朵花变得更美、更活生生的。 更绽放那个很深的痛才是重要的，让这个思想在我们的整个人里面回响，让我们身体和头脑的每一根纤维都能够感觉到它。我们将会被蜕变而变得狂喜，然后那朵花将会变成一个人。那今天我们就分享到此。